چند روز بود که پشت سر هم تظاهرات ها و درگیری ها بود تظاهرات ها و درگیری ها خیلی گسترده شده بود روز نماز جمعه هم من و همسرم شرکت کردیم نماز جمعه با نماز جمعه های همیشه که خیلی فرق داشت زن و مرد کوچیک و بزرگ همه توی یه صف ایستاده بودن خیلی شروع بود و وسیع بود ما به داخل دانشگاه تهران نتونستیم وارد بشیم جلوی دانشگاه تهران ما یه جایی رو پیدا کردیم که بتونیم بیستیم و در ردیف کسانی باشیم که توی نماز جمعه شرکت کردن نماز جمعه شروع شد توی خطبه های نماز جمعه استراحتا آقای رفسنجانی اعلام کردن که باید از زندانیان این چند روز اخیر دفاع کرد و ایشون حمایت خودشون رو از مردم نشون دادن و بعد از نماز جمعه باز هم تظاهرات بود تظاهرات با درگیری زیادی نبود ولی شعار گروه مخالف و موافق شنیده میشد مراسم های خاصی بود توی تقویم جمهوری اسلامی مثل حالا 22 بهمن روز قدس و از این استفاده میکرد و اکثریت مردم رو ازشون فیلم برداری میکرد و به عنوان اکثریت موافق با نظام نشون میداد خود جمهوری اسلامی میتونست فیلم برداری بکنه و بگه اینها معترض نیستن مردم سعی میکردن که نماد سبز رو با خودشون داشته باشن و نوار سبز رو با خودشون داشته باشن و در اکثر خیابون ها پرچم سبز توی دست اکثریت بود گاهی که میدیدیم هلیکوپترهایی که به صورت فیلم برداری به سمت مردم میمدن مردم سریعا پرچم های سبز رو بالا بردن تا نماد سبزشون مشخص بشه و مخالفت خودشون رو نشون بدن و تعداد اکثریت خودشون رو نشون بدن